Das kann ich auch bei euch drauf. Nein, das ist er nicht. Lass ihn doch dann raus. Ja? Aber Holger riecht das nicht. Lass ihn doch raus. Ja, habe ich da oben. Welche Feldwiesen habe ich da oben? Ah, Man kommt jetzt. Aber fest drauf, Sie. Also, halt. also schnell rein. Mach, mach. Muss auch gleich schießen, gell? Bei meiner Gottes. Reihe Feuer. Toni fängt an. Feuer! Hat schon funktioniert, mein Du ne? du musst mir jetzt Richtung halten, sonst ist ja Hat schon funktioniert.